Euh, voilà, euh, me voici de retour, hein, euh, comme pour poursuivre toutes mes précédentes vidéos, hein, bon, pour exposer mon vécu, mes expériences de la vie, quoi, et, et ce que je sais. Euh, selon, euh, selon mes expériences, quoi. Hein, euh, voilà, quoi. C'est pas, c'est non pas parce que je, j'ai été éduquée à, devoir vivre comme ça, non, c'est, c'est d'après mes savoirs, d'après, comme je vous ai dit, mon vécu, quoi. Hein, voilà, quoi. C'est pas pour comme je, je, le dis souvent, pour vous influencer, sur le, le, bien, euh, le bien et le mal de la vie, quoi. C'est chacun est libre de vivre comme il le souhaite, quoi. Hein, euh, voilà, quoi. Eh ben, euh, voilà. bon, discours suivant, c'est en ce qui concerne ce qui se passe sur, enfin, ce qui se passe aux alentours du, monde, euh, du net, quoi. Hein, euh, qui... Bon, c'est vrai que euh, là, j'entends souvent des échos comme quoi, en étant sur le net, c'est pas, c'est pas une bonne chose du fait que on n'a pas notre, enfin, on surfe de façon euh, à ne pas être privé sur ce qu'on fait, sur, euh, le fait que euh, finalement ça n'a pas été. c'est pas paramétré convenablement. par exemple, si on veut mettre notre VPN, pas moyen parce qu'on se fait malgré tout surveiller. quoi. Hein, Bon, moi, euh, très sincèrement, euh, euh, ce que j'en dis là-dessus, c'est depuis, bon, ça fait depuis 2003 que je suis sur Internet. Hein. Ça, je, je, ne, je, ne, cache pas, quoi. Hein, mais avec tout ce que j'ai publié depuis toujours, depuis 2006 que je suis sur les réseaux sociaux, moi, j'ai rien à cacher très sincèrement, euh, j'ai publié, c'est de mon plein gré. C'est moi-même qui a souhaité euh, ouvrir euh, divers comptes, que ce soit sur Facebook, Perspot, ou, ou Twitter ou MySpace. C'est moi, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a forcé à, ouvrir des comptes que ça soit dans ces réseaux-là, quoi. Moi, je, m'exprime. Bon, euh, je veux dire, euh, euh, j'ai toujours eu les personnages très, très, vraiment remarquables, quoi. Je veux dire, bon, depuis toujours, enfin depuis 2006, que j'ai ouvert les, mon premier réseau social j'ai toujours euh, été en contact avec euh, les mêmes personnes, quoi, du monde entier. Euh, moi, je, ne pense pas que quelqu'un m'a fait du, mal, quoi. à moins que ça ait été caché, moi. Malheureusement, les bêtements, on ne s'en aperçoit pas, malheureusement, c'est ça. Euh, mais euh, à ma connaissance, euh, moi j'ai jamais été jamais été attaqué, jamais été. non, moi j'ai. en plus, je suis restreinte sur. sur. sur mes amis. Je suis. suis pas du genre à avoir des milliers d'amis. non, moi, c'est moi, j'ouvre ma page, par exemple, Facebook. <clears throat> j'ouvre ma page Facebook euh, et, je le fais euh, publiquement. Euh, parfois, mes, mes contenus <clears throat> sont, sont publics. moi, j'ai pas peur pas peur, quoi. Je veux dire, j'ai... j'expose, c'est comme si je discutais avec un inconnu hein, que, je, ne connais pas. Je, ne suis pas censée savoir euh, la, mentalité des gens. Euh, de, moi, je discute ce que je ressens du plus profond de moi-même. Et voilà, quoi, je n'ai pas euh, caché quoi que ce soit, moi. Mais à ma connaissance, comme je dis, j'ai jamais eu de menaces, jamais eu. parce que moi, peut-être, je paramètre de façon. bon, d'après ce que. ce que je sais, hein, d'après. Euh, euh, <clears throat> comment dire. Euh, mes manipulations pour bien me sécuriser, mais bon, moi, je dis pourquoi sécuriser On est là pour s'exprimer, quoi. c'est tout. Enfin, pour moi, moi, je dis c'est pas un manque. Déjà, je suis de nature solitaire, donc je, je ne cherche pas euh, à, faire mon intéressante, euh, dire voilà, euh, moi je suis bien mieux que les autres. je veux dire, si chacun a ses, suggestions, chacun a ses diverses opinions suite à ça, tout le monde a peur du net, mais on peut très bien avoir peur euh, de discuter euh, réellement, euh, comme ça dehors, avec un groupe de personnes, c'est exactement pareil. Quoi. On, ne connaît pas à 1000% les, individus qui vous écoutent. Moi, je, veux dire, mais là, tandis que là, sur le réseau social, c'est envers le monde entier. C'est le monde entier qui, s'ils ont envie de vous écouter, hein, parce qu'il y a des lois, il y a des bon, euh, il y a diverses euh, constitutions dans le monde entier, c'est pas les mêmes. Quoi. Je veux dire, euh, malheureusement, il y en a qui sont censurés pour des moindres choses de ce qu'ils doivent dire. Je sais pas, c'est comme si on vous interdisait d'aller dehors, d'aller discuter avec des gens, quoi. C'est exactement pareil. Sauf là, c'est pas c'est pas euh, envers euh, le monde, quoi. C'est pas le, monde entier qui vous écoute. Mais bon, moi, je, suis pas là pour faire la, la superstar, euh, à dire voilà, moi j'ai des idées comme ça je suis pas là pour ça. Moi, j'expose naturellement. Je, suis tellement bien avec ma solitude. Je suis tellement bien. J'ai un bien-être absolu. non, moi, je, moi, j'ai envie de partager comme si quelqu'un euh, partagerait euh, des choses pour son travail, pour son... C'est exactement pareil. Donc, ce euh, c'est pas un devoir. Hein. Il n'y a personne qui m'impose à, dire quoi que ce soit. C'est moi-même, c'est ma, propre volonté, c'est moi. Et moi, il y a des choses que j'ai envie de, comme je redis, de publier publiquement ça tient de moi, c'est pas, euh, c'est pas euh, l'ordinateur qui met euh, tout à ma place. Bon, il y a des choses que je ne connais, enfin, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Bon, c'est sûr, techniquement, nous on croit que des fois qu'on est sécurisé, et puis finalement, il y a des ransomware, il y a des phishing, il y a des, virus. malheureusement, c'est ça, on est mais c'est comme si vous sortez dehors et euh, on vous attaque. C'est exactement pareil, quoi. Mais c'est tout. Moi, euh, je ne suis pas là pour euh, commercialiser, d'après ce que je dis, et voilà, quoi. Moi, Internet, bon, depuis 2003, j'ai commencé à être là-dessus, à avoir mon premier ordinateur. J'ai connu Internet grâce au biais de que je faisais euh, une formation auparavant. Je... C'est à ce moment-là. Moi, je n'ai pas connu Internet auparavant. 2003, hein. euh, c'était tout récent pour moi. Hein. Euh, il y en a qui ont été sur Internet bien plus longtemps, 20 hein, ans ou 30 ans en arrière. ça n'existe pas de maintenant, Internet. moi, moi je, je, ne suis pas là pour faire un, euh, pour faire euh, qui, euh, qui restait le plus longtemps. moi, je vous voyez, je suis là pour faire. pour, pour être mieux que vous, non, moi j'ai mes expériences, je n'ai pas à faire une bataille, quoi. Non, moi je reste sur mes positions et puis ma façon d'être, quoi. Comme toujours, quoi. Je, ne pense pas avoir changé quoi que ce soit. À moins que je ne me rende pas compte, mais bon, seule de la nature c'est. Hein, moi, euh, euh, moi je, ne promets rien sur ce, sur, euh, ce que je, dois faire. Moi, j'ai pas de projet. je vis un instant présent et voilà quoi. Moi, J'aime bien Internet, j'aime bien communiquer par le biais d'Internet parce que on découvre énormément de choses. C'est. Euh, sans ça, euh, je ne sais pas euh, si on retournerait comme à l'époque, sans ordinateur, on ne connaîtrait pas tout ces, tout ces, toute cette chose dans le monde entier de toute la culture, euh, ce qu'il y a. Euh, euh, sans ça, bêtement, je n'aurais pas connu, à part aller étudier. bon, c'est, moi, j'ai pas étudié, vraiment, hein, j'ai pas été vraiment jusqu'au bout de mes études. Mais bon, moi, je veux dire, quand on, quand on, on est en contact par le biais du net, bon. Euh, on, a des connaissances euh, des, personnages euh, aussi remarquables. Hein. je veux dire, il y a parfois, on rencontre des gens les plus remarquables par le biais du net qu'en vrai. Bon, sans parler mais, de mes connaissances, hein. tout tous ceux que je connais, ils sont aussi remarquables. Hein. ne, vous inquiétez pas. Je, vous apprécie aussi. Hein, mais euh, je veux dire, dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Australie, euh, en Italie, euh, j'ai jamais connu ces gens-là. Bon, à l'époque, c'était de la correspondance. On devait correspondre auprès des gens en faisant des courriers, mais parfois, on ne recevait jamais rien. pour avoir de la compagnie, moi, je m'en souviens, à l'école, on nous faisait faire euh, de la correspondance, euh, euh, connaître des gens un peu en Italie, en Suisse, je m'en souviens. Mais on recevait jamais de, réponse. Donc voilà quoi, moi j'ai. bon, moi, je, ne cherche pas à avoir de la compagnie, hein, mais j'apprécie énormément les gens qui sont en contact avec moi, ils sont respectueux, ils sont ils ont vraiment euh, euh, une, facette euh, vraiment incroyable et je vous en remercie. Quoi. Ça fait plus de dix ans que j'ai toujours les mêmes personnages et qui sont toujours là pour me soutenir. Moi, je demande pas plus. Et pourtant, je ne les ai jamais vus, hein, les gens, hein, ces personnes-là. Je les ai jamais vus. je connais par le biais de leurs photos. Mais c'est des gens, euh, bon, euh, on peut très bien dire qu'on se fait avoir, mais je ne pense pas que c'est des fausses personnes. ils ne vont pas mettre des photos euh, autres que... Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. Parce que déjà, ces gens-là, ils, ils, sont... ils sont constamment restés avec moi et ils ne m'ont jamais fait de mal, jamais ils ont communiqué normalement comme si je discutais euh, euh, réellement vers une autre personne quoi, euh, dans la rue. Moi, j'ai jamais eu. voilà, j'ai pas eu de conséquences sur Internet, quoi. c'est vrai que malheureusement, c'est pas, c'est pas privé quelquefois sur internet on surfe et puis il y, a des choses que. Il y a, euh, non à l'oubli, non. Euh, les gens qui. Euh, moi, je veux dire, il n'y a personne à l'époque qui m'a, comme je redis, qui m'a incité à aller sur Internet. Personne. C'est moi, c'est moi qui a, qui a ma décision même, qui a voulu ouvrir des réseaux sociaux, mais maintenant euh, maintenant, il y a des gens euh, euh, irresponsables. Je il gens, ils ont, ils ont Facebook juste pour avoir du succès, pour avoir des, milliers de gens en clan d'amis. Euh, tôt ou tard, on se fait avoir, quoi. Malheureusement, on fait. Même moi, hein, moi, je, je... sans le savoir parfois, quelqu'un qui me surveille, mais qu'est-ce qu'il a surveiller sur mes trucs personnel, j'ai rien. À part euh, ce, que je, ce que je dis, euh, mais ça, c'est son droit. C'est son droit euh, fondamental, quoi. Je veux dire, chacun a le droit de, regarder ce qu'il ce veut voir. moi, franchement, j'ai rien à cacher. comme je redis, j'ai pas caché quoi que ce soit, quoi. Voilà, moi, je... Bah, moi, je, suis contente d'être euh, par le pied du net, quoi. Hein. Moi, j'ai pas de euh, d'anomalie. Euh, bon, même si j'en ai, à ma connaissance, il n'y a, y a, pas de... jamais été bloqué, faire qu'on me, on me, réclamait de l'argent. non, j'ai jamais été... j'ai toujours été prudente à ça. Moi, j'ai toujours euh, déjà, je suis de nature euh, très méfiante. Je, suis très méfiante, j'ai très peu d'amis. Euh, c'est pas parce que j'ai quelque chose à cacher, hein. non, c'est parce que c'est dans ma nature. J'ai toujours été comme ça, de toute façon, même en étant petite, toujours à l'écart des gens, mais sans forcément les détester. Hein. moi, je suis pas une euh, non, moi, c'est dans ma nature. Euh, moi, j'ai rien à cacher, euh, je reste qui je suis. Voilà quoi. Bah écoutez, moi j'ai exposé ce sujet qui, qui parle au niveau du, monde virtuel, hein, voilà quoi. moi j'ai aucun souci. bon, me, je signale euh, souvent que j'ai des qu'il y a des gens qui, essayent de faire du mal en fonction des vidéos et puis qui font qui, se permettent de, prendre vos vidéos, ils se permettent de prendre votre compte euh, en, publiant euh, envers vos amis sur des choses sexuelles bah, demander comment, comment ils font, hein, parce que, bon, moi, euh, moi, j'ai jamais vu euh, de vidéo euh, qui risque de m'attaquer à ce sujet-là. Si c'était le cas, je prendrais mes dispositions, mais bon, là, mais c'est vrai que on peut avoir toutes choses, même réellement, hein, même par téléphone, comme je disais à l'époque, le, téléphone, on peut se faire euh, avoir. Il y a des gens qui se prennent pour euh, des services publics, euh, pour les banquiers, même au téléphone. moi, moi, je ne donne aucune information si, si ça n'a pas été authentifié. C'est déjà, la banque ne vous demanderont jamais vos vos coordonnées euh, bancaires et tout ça, euh, euh, même que ce soit la sécurité sociale, ils ne vous donneront jamais, on n'a pas à donner nos informations personnelles si c'est pas authentique. Sinon, qui nous envoie un courrier, voilà, si c'est vraiment vrai, eh ben, qui nous font un courrier. Et de là, on pourra répondre, hein, mais pas par téléphone comme ça, qui s'amuse à téléphoner, quoi à se faire prendre pour une, administration euh, quelconque. Non, moi je, suis prudente, hein. sincèrement, moi j'ai toujours été prudente dans, ces trucs-là. Je fais pas tout et n'importe comment. Hein. Voilà, moi je, ne dis pas euh, que je connais en experte en, en informatique. Moi je, les répare, euh, je moi, j'ai jamais ramené mon ordi à, réparer, hein, comme je disais euh, précédemment. Euh, mais voilà, moi, euh, je, reste sur ma prudence absolue. C'est. voilà quoi. Et je m'en porte pas plus mal, voilà. Bah écoutez, j'en finis là, hein, et puis je vous remercie de m'avoir regardé, quoi. Hein. Et euh, je vous ai dit tout ce qui est euh, au sujet virtuel, euh, ma, façon de, voir les choses à ce sujet-là, quoi. Voilà, quoi. Bah écoutez, je vais maintenant vous laisser, hein, et puis je vous dis prochainement. Allez, bah, passez une bonne journée hein, et à bientôt. Au revoir.